Good morning, Mr. and Master Lynch. It's September 23, 2021, and it's uh, Thursday here in Naples, 79 Fahrenheit, around 26 Celsius. Uh, io credo che da oggi in poi provo a sperimentare a fare weather report italiano con sottotitoli in inglese, vediamo un po' come va, e poi cambio la frase storica che mi ha accompagnato, diciamo, durante quest'estate, ma la cambio per quanto riguarda il giorno, l'atmosfera del giorno, ma la cambio leggermente perché invece di dire eh, questo significa che è eh, un giorno veramente, veramente, veramente, veramente caldo, eh, da oggi in poi, poiché è autunno, è iniziato l'autunno, questo significa che un giorno mite, mite, mite, mite, come in questi giorni, in questo periodo. Infatti oggi è proprio una giornata mite uh, e oggi uh, non sto pensando a nulla di particolare. In ogni caso, come può vedere dalla mitica, quest'altra mitica finestra, noi abbiamo We have those beautiful Blue Skies and Golden Sunshine, All Along the Way e credo che l'avremo anche nei prossimi giorni, ma stiamo sempre a vedere. So, from the southern mythical window, with the white curtains and pink color on its top and uh, from its uh, grey shooter, not visible there, eh? and finally from my mythical keyboard have a great day him and everyone too